Kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan? Ang tamis ng iyong pagmamahal Ako ba'y iyong mahirap? Ayaw mo na sa akin Ibig ko patuloy the one